Would anybody do that? So when I heard about that, I, I told our people to warn. Those people Say, please, that social channel you are talking about, if it is going to operate in Uganda, it should be used equitably by everybody who has to use it. If you want to take sides against the NRM, then that group would not operate in Uganda. Uganda is ours, it's not anybody's. Uh, those Facebook and uh, those groups did not respond, I hear. And I'm sure the government has closed the social media. Those channels of uh, Facebook and I don't know which one. This is unfortunate, but it is unavoidable. There's no, no way anybody can come and play around with our, our, our country to decide who is good, who is bad. This one will stop, this one, you, cannot accept that. Therefore, I'm very sorry about the inconvenience to those who have been using this, uh, this uh, ch channel even myself, when I had time, I, I was interacting with the young people uh, through it. But we cannot tolerate uh, this arrogance of anybody coming to decide for us who, who is good and who is bad. That one we cannot accept. Ugandans, be confident. We have everything. our economy is strong the army is strong waleero gwekujjukira eh, bujjukizi nebakandidati mpozi kubira bukubizi ba kubagamba eh, nti abange mutuuse gyemuli muteredde okubeerako eh, polling stations ezenjawulo wabaddewo okulonda okwali okunaku olwa monday okwali okwabavubuka okwa sub counties Uh, okwokwo nrm ndoza yayisamu 50 an opposite eh, abavubuka ku subcounty uh, waliwo okulonda okujja okubeerawo olunaku olwokwosa bonna abala okulonda okwenca nebalangirira ku saturday ku manda ate waliwo okulonda okulala okwa interest groups mm. uh, then ate tubeera n'okulonda ku wednesday okwaba lord mayor eh, okwo nako lord mayor ne bacounselors be bachairpersons ba 5 mulinde mwesibe bbiri then ate oluvannyuma tugende mukulonda kuli abantu babeera mukulonda okumu beerabira ate okulonda okulala tamale bino ndi kwetulina im studios amcheka nagonako lwalero bayibuli ekikomezaawo ekiyinza hmm, okulaba hmm. ah, abakyala bano balina gurupu yaabwe ekusabira eh, ensabira eh, hmm. bagambye babikule bayibuli eno osome muno yoweri yoweri bangenzi njikuwa osome yoweri nsome yoweri sula ki azimanyi tebakubulira esuula kisijiwa ngambi suula babiri nze mbaddemu ngamba ndimwe mubimanyi mumugisiba mubusi nga wagamba ki mumugisiba mubusi ate zemanyi <laughs> wabadde okimanyi nti yoweeri mubayibuli nze era bwogisiba bwenjituwala e, bwenjikuwano ozayo nzize e, naye bambi yeyajimpa taata we yafa ne maama we naafa ono ddungu ddungu wekyapambalaasi hmm. e, kyapambalaasi yafa nga bamubonyabonyeza oyo dokita gundi abo badokita nambatya omusajja yakola kyapambalansi kwetwakulira kyapambalansi owomuziko kyapambalansi ki nebamukozesa muheresi nebamukozesa ebintu abanambatenedokita gundi ono nebamukozesa hmm. biki naye enkomerero yamwe abo banakalema abo banambati abo bakyaba abakazi abo hmm. enkomerero yamwe eyo nti omusajja yakola dda gundi mwagala fakitole ye mugitte nambatya gwe nemuddamu nemuzanya nomulaba muitaani sematiko emitima gyamwe egyo mujja kusasulwa bubi obabuulira mudungu yafudde ate abaibagaka kakati soka otunulire naye mumulibuza ekibatta kiki nakalema yakwata abaana bakitaka nga bakeera bava wano oyo omukazi gundi ani ono yesimbye ndoza ne sekikubo kabasi ngagenda hmm, boswana nga boswana bamugamba ti enteeza mufe ennumi ennene nnyo tezisobola bwammwe kyetwali badde amagezi mwali kuzza enkwaso nemutwala mukazi nga bakwata biliyoni kumi nataano mbwale sente enumi esatu hmm. oba zabulirawa n'okuziteka ku nyonyi zalinga biliyoni abiri mwezi eh, kunaguriki eri wagundi teziriyo iwono omusajja gwebakwata yaliakulya nagurikiomusajja eh, eh, lagu lagu ewalagu teziriyo kagane munange ngajja kakati ekizibu kyabwe kyebadde bayina kyobula nze nagaana hmm. namanya nti okuyisaawo omuseveni olina kukuba bano sikutambula nabo olina kukuba mafiya eno kubanga mafiya yajiza kusuulaye naye nga babe bamunju tabategeera hmm. kizibu nyo okutegeera nti mukazi wagenda kuwa obutwobaani balidazi bonna ekibasuula famire kugaziwa kakati kati famire bwegaziwa nofuuka liability obera eh, tafu eh, ah, oyolayo omuno bamukomera bulala nebudduka yolayo mukodomi nokola nga saddamu bwe yabasala emitune obusigaddewo nebudduka yes theis a time when to bolo your friends heads omanyi gwe empera gundi empera nero yasalako nyina omutwe kwepanka mu gavumenti ye nyoko musala komzwe nebangira mugamu government ne kusingira mama embera ne ruyesala ko nyina omutwe abakone baduka kase yasala nyina abakone baduka kale ni ndi gundi yoyo ne baga nti eddagala e, lyenkwa enkwa tezitebe zirina ddagala baagala kubba sente kakati pulezidenti ng'alagira kitaka Mm. kyetaka yatandika okukola eddagala welokamu uganda limited mu lukumu lwenda nkaaga mumwenda mm. era bebananyini gundi kolita chemicals mm. nakalema nga baleeta eddagala lyabwe ono balina omwonoona yebadde practice yaabwe nga baga nti kitaka yakubye eh, museveni naawa kitaka ddiiru okumunonyeza eddagala lyengwa kitaka naakuba mazzi namereere kanogisi kadduse bakalabye nairobi ojja e- kudda wano bakukwatire ekibadde kikukubya abantu nobonoona mumawulire era ojja kuddaolusajjaku ojja kudda bakukwatirewa bantu bakuvumbakaluli ali mukibira alyamperivuma nankima mm, yekukumi nga kakuba mumawulire nti ente za pulezidenti bazikuba mazzi nakkala nakalemaomanyi nti ayina abaana kuba biddira nyo mubaanaomanyinti ayina abaana nakalemazafa naye nga kyebanoonya hmm. kitaka diiru bagimugyeko ente za museveni bazita nakalema nalyokayoola abaana bakitaka nabakuba mukukomera ate kyase kitaka kiki ate bemaze okufa ntubatadde nakalema yakwata abaana bakitaka n'abateeka mu kkomera kitaka n'akwata sente n'atwala eddagala lyo e london ne balizuula nga ttuufu ente zoono baaze ku byamazzi niye bano balokole nze baba balokole obulokole mbuvaamubanakolema abo nga balokole obulokole mbuvaamu era nekitaka yafuddeebyonekitaka yafudde ebyo noono gundi kumugaana ddagala li omanyi gondi bwe yayembanga Eh, eh, jime katumba omugenzi eh ntije jingali ayimba mukwaya mm. nebo muganti edobo eh, ziliyo litabula kwaya jinga yofa what these people don't know tife tusitomake ngaobujozi bwabwe naki we are young and we are prepared nekati omusajja omukulu nga kitaka okumugamba nti yakubye ente za pulezidenti amazzi ya n'okwata n'abaana be baali bagenze kumusiba kitaka neyekweka ngende wa kitaka nimugaakitaka mm, ejogulya akakazi kano liyitiridde akakazi funako wokagendera kayingira etuleera kitaka yagenda kukifaananyi kyabiikira maria nenfuluma mu ofisi waliyagala kitaka akolayoweryesurabbiroolwabirimu etaano ah, ah, simutweregemu batweregemu nnyo abatayina bulokole bwammwe ejo gondi kumalemba kuwanika amagulu emulago <laughs> nzisonyiwa byabusirusiru emu <laughs> tabara jako igo kusonyiwa yoweri sura biru linyo lwabiri mwetano omchana lwe yakugambi lwe mba nsoma nsoma ubega yoweri mbaniti yoweri luga mbanti esura biru linyo lwabiri mwetano ye peji lwenda mwemu era ndiba dize miyake enzige enzige jialia olinyo lugamba hmm. ndiba dize miyake enzige jialia kalusejira n'akakyaka n'akawuka ejje lyange eringi lye nagoba okubatabaala kale munaalyanga bingi nnyo ne mukkuta ne mutendezanga erinnya lya mukama katonda wammwe eyabakolera ebyekitalo abantu bange tebalikwatibwa nsonyi ennaku zonna olulabirimu mukaaga neyongereyo oba nawe okawa kumala kwansoma mukitabo kya yoweeinterpretation yomugenzi kyemu gwekyosinga okwagala kuba nti nsomyemuwaliwo enzigeeza jjanoza nizirya ebintu byabantu mm, kituufu mm, kakati yoweri yeyajja nayoweri eh, nabbi ntindiba yoweri nabbi katonda eh. gwayogereramu ngaamutuma eri abantu ngaga nti bagambe eh. emyaka gyonna egyabafiirwa ndigibaddiza ndigibaddiza akawuka gyekalya ndigibaddiza kakati ono omukyala ndooza mm. agamba past tigwanga ebizibu byebiriisemu okumala ebbanga eddene mm. ndoza yintapuritation yakyo kakati ye katonda atuma nabbi gubaita yoweri mm. bamukuwadde wuno wano eh, kitegedde okay kakati bwenjizingako bwe nti eh, tonda mukujibikula ah, ah, nze bitabo ebitukuvu ate oba nina gyeŋŋenda kati eh, kenjizinzizewe gyeŋŋenda mu basiraamu mu tivi ne rediyo ez'abasiraamu mpaka ekulaani ye musooke mukijjewo tojagalawo bwenkikwatako <laughs> otyokukwata ku kulaani ah, bintu byamadiini ebiomusajja yagamba hmm. omusajja yawayiriza munne e nigeria naga nti ayuziza mu kulaani hmm. nagenda mu toilet ekereziya makumi abiri tezasigalawo simple isu neva joke with religion yali alimba yali alimba nti akozesa olupapula lwa kulaani nga toilet paper lushid yawandiika ki sanicy verses n'abatakisomangako bamuyiga nakyusa ne feesi neva jo ku with religion mm. may avoid religion religion sekunde nyo ndika kani zemba gamba ndi me i adapted a different approach my approach has been that separate museveni from the government here then how do you do that what am separating the government now wagamba kontrijete kwa mayor E, nange nagako nti twawule tukako eh, kumeeeyo mm, eh, kayo esrategy ebadde ekola mm. nti bo bebibyona byogamba kati bali batiisa abantu excitement yaki biki biki this will not happen ndamusuwa mm. tewaliwo musajja atasasula sukuli za mwana we atakolaki notuka kusomero ngomwana yagudde bigezo noyo kyesomero abantu abantu loze nchaba nakera ogendo kulonda nyo mubunji why nga chechi be exciting kubanga there are two there are two hmm. important issues fe tuchita to strategy obera nabagezi baba kubalira mm. the strategies akati ba strategies yabo balinga ba lawyer nabaga nti lawyer abagezi bayina kye bayita divorce advocate mm. devil's advocate kitegeeza nti semakula bwabayi yatuguze mu musango tufunayo ne munnaffe omu ne tumugamba nti aa kati gwewefuule singa mirundi ate yeyatuguze songo poisa mirundi ziriki gwe tuyita devil's advocate Mm. kakati devils advocate mu bintu byonna byetukola mu strategy baane you look at every aspect kuba tulina ekyetuyita unexpected result two you must understand the reaction of your enemy or the person you are planning against ye reaction ye genda kubera ki kubanga bakugamba tikintu ekisinga obusiru mu nsi ye bi naye bwomulinnya mu agenda akuwulira akuwunyira bwomugga akusamukira naye yerwanako so you must understand a reaction from your opponent kakati bwolebeera n'aloganse nze banabaana mbawulira nejo nabawulidde ngambala bagwe nti nebagamba kubanga bali obusest nesente yapaniking beyita bagezi nyo bwabadde butudde nga buna nebogera ebyobusiru we need that man uh, uh, we need him badire now what we are going to do because the man who can speak to the people and listen hmm. ate ko mwayita omulalu omutamivu why do they why do, yeah, we hmm. must uh, send Eh, postulated checks worth 2 billion on his account kubabwe zibera am i seeing 2 billion for the first time busiru hallo can see rules za msei ndi ndi ban keeping e mugundi i'm doing things for my country and myself never can see ndimbwa embwe ige ya a dog hands for self and master who has emerged stronger from this election never uri anganga bogera Mm. mbayekera bani ba muntu ne mwatumula musobe naye ne bintu byakola gwe mm. no tabitegeera nze bwe bategeera nti sidi bazitwalayo yali yagenda military intelligence ne babawa sente n'abantu abantambulirako musajja yagenze tuspendinza lot of money ku musajja oyo nebatubba bumpi mwetemanyi karakita ya musajja ewange wali ayinza okuleetayo sente nesimwasa nyondo mumutwe nti waliko famiry yafe akubba ntigenda kwogera nemirundi munsi mwali ayogera nemirundi nga wamujewa because as far as politics is concerned I'm the most knowledgeable person ato oba nange gwe bali bagala okusoma gyoli wakati awo oli mulokole ate omupakistani oli mulokole omupakistani bamukwata batya butya omupakistani yali agula organize wano bamukwata ali kalecha babereka so, so baagala bagene military intelligence ekoleta eh, ebyuma nebinoonya military intelligence nebijibula nebijibula nekola ali commandation mm. ti omusajja ali ku satellite ya abalasia ebyuma biri moscow has a russian machine which operates 24 hours a day achi achiteka kutese kugonde bwali kati abalasia bwe bamala okuweereza e moscow ne bamuweereza wano ne babinoonya nebibula nebalagira akulo akulo yabadde akwata buli gundi yonna <clears throat> eri ku social media nga yabakwata yakwata nibagitaga ni kapitaani hmm. yawandika kuleya hmm. pulezidenti nagisikayo na akle nagamba akulukwata kubyuma bya oh! sikuyingiza kabuli munaku satu nesikuyingiza kabuli munaku satu nkobukadde kumi bwali omulwadde e- e- nga tukujanja mudwaliro gyali <laughs> eh. nalaba nga gundi bwaijja okukukyalirako okulaba tumukunde naye namulaba akenga naye anoonya okulaba kubyuma ngatuyatunaaye omuntu aza okulaba omulwadde ngaolabakati yetegereza buli wantu nebalaga ku zuumu hmm. zuumu bagikula sente nyingi ngeina basobola okutulako abantu ana mubataano nogikuba kakati ne basekerera akamuseveni mbu katono nnyo eh, saawa omunaana ogwekiro omusanvu zoom yayina system <clears throat> nga bwoba toyina beoyagala bawulira ebyoyogera nga oyagala kwogera nasemakula yokka hmm. eh, ku senta wali nga bano abala babazikiza nempulira baali ku zoom era nze musebeni mwewuunya abaali ku zoom anti bayogera nga bamanyi nti bali n'abamerika tebagiyingira zoom anti kyenkubuulya nti ebintu ebyo bw'aba abimanyi ng'abatunuulira bwati n'atambula nabo kati yasibye sente zonna yabagambye okutaku ku account ennaku z'omwezi nga abiri mu nnya badagala <coughs> tewali ayina kikumi mu mpale ate eh, mugezi hmm. tasibaza abano zokka ne ba associates baabwe teri mugaga ayina kikumi eh, mikwano eh, gyabwe ne bamanerenda zonna zasibiddwa teriasinga ebyapa nalabya omusajja omugaga ennyo <coughs> ngatudde ne mugagga munne naye nga kimu emiliyoni yeevi namuga nange sirina kakati munne namugamba naye lwaki tetuwabira musajja ono mu kooti kubanga tayinza kukwata sente zaffe nga namuga nege oli musiru yagambye nti okuta akawunti zino bwoba obadde musuubuzi oyina okulaga nti oba badde owoomusolo emyaka kumi egiyise babadde bawa omusolo kakati kwa hizo gani Museveni ya kute sente zafe nga agama ntiba wa msoro kuwanga mkoto te wala waduweka kwenye ganebi zimbe lubeka tuwamula kwenye ganebi mm. zimbe hmm. anti lubeka alwana ni muhangi Umgeza. muhangi ya bizimbe papi mudeza iye muhangi sente zi ya sasula kumusoro muli even authority ngo mtu ya kafune chipia oyo lubeka lisa sasula nga kumia kabizi bano we bategeera o oh, o oh, o oh, oh. oh, oh, oh. nga bano bwe bakiwuliddemu hmm. nti bajjeko bafulufiga baani ezange ze mujja mujjako pulezidenti yagenda nti bwe batugjeko naffe twabajjeko kati ffe tuli yekitingi tutya ezaffe ze mujjako ne mujjako mwe babajjeko katono hmm. eh, ate nga ne bwe mubadde mukozesa nabo babadde bebuulira bokka preaching to the already converted hmm. how many followers to these people bwe bajjeko ku youtube nze nga bagaana i generate money for them kakane nkugamba nti museveni yasooka n'abalema reaction ye yabalema okutegeera nabagamba nti museveni is strongest point museveni is underestimated by his enemies nawandika akatabuka from colony prince to commoner how museveni defeats his enemies ngenda kuwa one of his museveni strong points when you think is weak is when is strong museveni lwas the snakes out of their hollows akalulu kano ketugenda mwenje eh. president museveni akayitako kawiddeanti kawiddeanti nze nkugamba hmm. nti bano bakusala amagezi balowooza nti kakati manyi kyetubatukola hmm. museveni tumuletere political weekiring enovice bamujjako besije ebesi eh, jatuule besi meeting ejina <clears throat> nga bamugamba okutuula eh. hmm. kakati bo ne bagaa tunoonye omuntu omunafu hmm. naye gwe tunahandolinga ekyokubirinaye ah, nga obwa pulezidenti si bwe tumuleetedde museveni ajja kusigalawo nga munafu kubanga waliwo ayagala obwa pulezidenti nga museveni avuddeko tuteke omuntu omunafu ku eh, pulezidenti eh, yawangula obwa pulezidenti museveni awangula obwa eh, pulezidenti naye tumunafuyize wala naye nga ye <clears throat> hmm. tuteekewo n'ekibiina ekyaffe enuuvu tuteekewo ekibiina ekyaffe ng'ababaka bano museveni tabayita kubafuga bino byebatwala ekyankwanzi era nzeabatuzebatuaga nti oyo propaganda woyo no hmm. etmiteriyo kamiliyoni was contacted for possible tebasooka nabobi wayini bashoka wa kamiliyo kamiliyo ni wewonyi nga yesimbye okubwa bino byesimbye okubwa hey. Eh. meya nga nga njogera ne kusunga hey. kumjaza ku UBC eh. hey. Eh. ajja kola interview yes. na mpapo ibi nanga hey. enchance ja hey. wage no kwite nakubiri hey. nakubira simu nanga hey. ha good najira bide ngenze lya ntonde hey. ne mbuza nti lya ntonde liyochi i know mnene go yangamba hey. mbu yampise ku mukoro anonya kalulu ngenze lya ntonde ku mukoro kamiliyo ni umulaba bwawerekerwa ko nyina ni bayingira democratic party kamiriyoni hmm. kamiri bamudusa emisindu nadduka nomugundi nyina amuyita kami ono omwana ali luddawa <laughs> bamujimba munadduka kamiriyoni kamiriyoni naba nga tammuka they went to bebekulu bebe kulu na wakama nti ni wakama do you want to go for education these were people available hey, do you want to go for further eh, education hey, eh, hey. Mm. these people available mm. mpaka nyangambi kupa basoka wani waka million ni wakende wani wa e bebe kulu Moses Sali bebe kulu na agana eh, bari bagara gende yungire kusoma kwa bagara kuinvesti ingamu hmm. mm. kakati bebe kulu came later erinyari ya later nebagamba nti no is young and has revolutionary songs sobola okukolaki okumuvinga abavubuka natandika okutambulanakkiriza era nabagamba my first time to see bobby wine yansanga lubaga wali i saw a confused young man ayambadde esaati ya brown ayambadde empale ya brown ndowooza kodron ataddemu ne jango boot Unjom used to travel to Moise used to travel in Moise's car uh, eh, to prove uh, to the Kenyans that he was the real power behind the throne. However, eh, Moi, the self-appointed professor of uh, the Kenyan politicians, took advantage of this rivalry among the Kikuyus. He used Kibaki he used Kibaki for nine years as vice president and tricked Njonjo into resigning from Attorney General's post uh, to participate in active politics. Njonjo was pulled down by the um, Kalenjin. Mm -hmm. ahead of the political mm, mm, eh? Kanyinji. Kanyinji. Kanyinji was pulled down by Kanyinji, Kanyinji. <laughs> the head of police inspection unit <laughs> um, into the Kenyan police and was uh, subjected to a long embarrassment long embarrassing investigation and allegations of treason Moy also sacked Kibaki after nine years as his deputy and uh, appointed another Kikuyu professor Joseph at Karanja but um, who was also dropped on allegations that uh, because he had a Mutoro wife, he was uh, forcing Kenyans uh, to kneel before him. This is what made the previous. Uh, this is what made the previous underrated Moi, who was such in 1975 uh, following the OAU summit in Uganda, where he represented President uh, Kenyatta, rule for over two decades. Moi was a victim of several embarrassment by the Kikuyu mafia. He was once detained on a police roadblock when he was Minister of Internal Affairs in charge of uh, the police. The police officer at this roadblock subjected Moi to a heavy slap when he did not stop for checking. His house was such an allegation that he was hiding illegal weapons. However, it was this humble character uh, called uh, humble character that Moi uh, could retain power uh, for uh, 24 good years. The futile long search. Wemanda Gao. Mm, searching eh, searching for the enda searching for the elusive madam successor was a few was my was my title mm. uh, for a previous book in the introduction I related our current crop of politicians to a futile rainbow mission. I once embarked on with my little brother. The mission was futile because every time we neared its end, it surprisingly extended till we gave up. In this uh, it is in this breath that I also remembered a sad incident in my village. Kids were playing football with their object with their object called tenor. In those days, using tenor, a pressure-filled rubber object, eh, was very prestigious. Other boys merely used eh, dried banana leaves and fibers um, to roll um, uh, something like a ball. Now, because tenner was previous, was prestigious, the police could jealously protect it. However, um, in the third incident, it was bounced straight into the pit latrine. The boys couldn't uh, get uh, couldn't let it go like that. One by one, they entered the pit uh, that was uh, covered by grass. This was done unaware that um, there was a poisonous snake in the grass. They were six, and none of them left the pit alive. However, What was perplexing is that their failure uh, to find out to find out why the first in the first to enter wouldn't come out before another uh, could get in. ndoza katukomawo wano kati tweyongedde wanoise the, the sequential victims andi nkugamba akatabako nakawandika nembagamba mm, 2014 olunaku lumu mm, from crown principal wano nga namama mbabasanavamutwagenda mm. ne muto wange baali bamwita kafeero tulabe musoke yusufu kafero e, eh, rainbo nga batugambye nti mm. Ah. rainbo eina ekitwe kyante enywa eh, mukidiba kimusoke tikyanywako ne munswa y'omwana mm. naafa tugambe tufuge empanka zaffe Mm. sibino ebyammu ebyokuvuga empanka oba bakijjawa mm. omanye ffe nti twayanguwanga nnyo zegenda nituliyo bano abaana it was a trick mm. zino ez'eggaali zino twaziteekamuamu obuti bwe tuti hmm. nolufumula emisinde lukuddusa naye ekibi kyalwo hmm. bweweerabira kyebakutumye oyinza ogenda nga neweerabira kyebakutumye nmuduuka noyasama hmm. athepe olwokuba kitaffe yali mukambwe nayetoga mpandudde eddusi wano naye likale nga tonadda naye bana abaffe betutuma nga tebagenda so we got egundi zaffe ezo rugundi ze bicycle rugundi rims netuzivuga tugenda mailo ngaga waliyo ekyanamirya bayitayo ndagwe twagenda tugoba musoke paka kukyanamirya nga musoke wemumulaba yeyongerayo musoke wemumusanga yeyongerayo even when we reached ekyanamirira we saw only colors twetwagala tupruvinga ddala musoke aina omutwe gwente as they used to, to tell mm. us tugaa let us prove it leka katugende tulabe musoko ono tumugobe musoke does not exist nemba ngamba incident yeyo kubiri ti omupira gwagwa mukinyo gwa tena nenga buli mwana agwayo eswere mubojja buli mwana agwayo eswere mubeji ekyo kwemunyisa tewali we yasigala okuganti abange balinga tebakomawo mm. nemba gamba ti obusika bwa museveni bwe buli buli mwesera buli ompu mutudde wansi nemububuuza hmm. tinaye tena tujagala nnyo power naye lwaki buli agwa mukinya tena yaba ni power eh, eh mm. besi ye tena ya mulemerayo semwogerere tena ya mulemerayo mbabazi tena ya mulemerayo yo nokundi kubwai ne tena ya mulemedeyo ne tena ya mulemedeyo ikati mutu ule wansi mubale lwachi tena tevayo kina bagamba hmm. nti omukulembeze mwe mulemeza mu buyinza oba mu mujayo buli agwayo kunona tena tevayo it is like a woman inside the house bwejjanga oyina aloganse mukazi gwe bwogulawo bwotagulawo ojja kusula bweru bihambo even, even stubborn people like <laughs> me nange awo nga mami ababbi bayinza okunzita ebweru naye naluddewo mm. simakola yandwisiza ku programu you gain when you have entered but if you, you start shouting at the woman who is oh, locked inside yes mm. is the leader omukulembeze ali mu buyinza okumujja mu buyinza mulina kumwebasanga mwana mm. tawoganirwa omwana bwemwogera omwebasa nowugana aa ah, ah, kati kyembuuza mwabakuba amayinja abaagala okukuba poliisi abaagala okukola ki owakakofiira n'owekikofiira abaweere ki abaganda baga nti akagambo akasuza empisi ku lujje mm. mwana gwo bokaba nja kusolebweru empisi empisi mm. ekuliye mm. the empisi keeps quiet because there is a nice word ndi uli but can this man sirawo mwana we kakati nemba ganti look leader nekugundwa no ne ne ne nekatapo kamba bas nachiwandika powerful leaders will never be succeeded by equal sex powerful people hmm. omukulembeze w'amaanyi tasikirwa w'amaanyi ekyo yomubala bano singa bobi wine tebamuleeta nga simuyigirize nga baleeta bobi wine awangule e bobi wine ono is on initiative yalikoze trouble but this is ono bobi wine mupikemu mukka ali atifiso singa bobi wine yali azze muzinga eh. bantu bamuleese eh. ngaali ku people power yes. oyo muzibu leader naye nga ne language agikyusaamu mm. powerful Kumbanga leaders mm. are never succeeded by equally powerful leaders mm. ne bwogenda olwaliro notulya bapulezidenti ba amerika bonna ojja kubasanga nga si be obama si be bakata mm. si be ba trump kubyawo kennedy omugenyi nti oyo naye trump pulezidenti wa amerika nebagaa nti esenego sengo yatugulako ne mu palamenti ya france mm. sengo the giant sengo poet omugezi omuyitirivu ennyo was succeeded by the off mm. wadde yatandika okuvuganya sengo in 1971 alidde diof avuddeko nebaga nti diof alinga pen eri musajja muwanvu bwati nga pen bwiti many people didn't take him seriously a powerful leader cannot be succeeded by an equally powerful leader the person who will succeed Museveni will be laughable ngatulonye nukwewe ati ya jomu hilo ndira nabaganti there are two scenarios where a leader in, a, in charge of choosing a successor and where a leader cannot choose a successor nga bia vendetta nga uh -uh. mm. nga gadafi ya dusani ya butibaro hey, eh, okay, but when somebody is in charge mutibata muti. nembaga de first family members bayina okuba n'amagezi mangi okubanga leader ddako akuba bube bayina sente okubakwatako nabakuba mukwene ngabano abayina enkoni ze hmm. batuddemu ankola enkoni loleza enkoni ensi kyeyagala bamukuttekukabangola ne bamulabako ngaagikanga baddeko ngaembuzi ennume obwana obwo n'obuyoolakanakubino omuntu hmm. enobakabangalaabo balwakakamba butayi bwe obutula ettaka lyemakeryo ne babuyoola mu kiro kimu abantu ne bavulabako nga tebuli mu saati enduluzivuga enduluzivuga induru zivuga ne zivuga ne ziyambye abantu kwandi bivaga andi bivuga aye ati bivaga ndi kirembe wali chegambi hmm. ndi bakati kati uyakola ninga tubaye changing countries the way Museveni is governing this country is a modern way nobody can change the way we are ruled is running erini akaja mwetano jigwa kongo bwavu bwa mubuyina mw, this is how a country is run eh nti president museveni bwavaako eh. emyaka etaano gigwako eh. oyo nga tulina ekyokoze nga tuzimbye ennyumba tuguze that's why they resort to corruption nebalyoka bamuyoola nadduka ne babuuza sente z'amata nalyoka adduka n'atema endulu ne zivuga abafuga emyaka ate mukyuse etaamu lyesete tamu limits mujja kufuna akiyingiramu nga muso emyaka aga mukyuse tamulimit tuziseewo muziseewo resent tamulimit to the person we gave this unlimited privilege hmm. mm. because of his earlier contribution to the liberation of this country now yeah. that is retiring mm. we have to reinstate bamuyina okunyonyola nabaga nti obakakuza baali bafuma museveni you cannot say tukyuse tamulimit nga mm. mwazijjawo muzizeewo nga museveni waali muba mu detectinze diminishing returns mm tuyinza zijja kubaga tugeze mm. nti okola pologulamu yo buli lunaku eminensi nagamba nti muwiiki kola musatu nga mwazijawo under mu seven mm. what you have to do tin my opinion gino emyaka etaano mm. will help us to identify mm. successors and the guidelines are there okay. baga nti omukulembeze tasobola kuwasa power mm. muntu who erode mm. his legacy mm. taliyo okay. kakati legacy mm. era moyi yaga nti nfatanyayo tiyakwata ku monuments za kinyata mm. jomo kinyata international airport mm. kinyata moyi airport jomo kinyata university mm. moyi university teyabikwatako at one time he left Kenyatta as a currency in circulation nakuweza bachi bachi bazi komyao portraits singa ziri mu busy not to antagonize the kikuyus mm. bamu shimirete ngani bamu isa bubi when you go to Mobutu wito kati kabila asikira Mobutu ya sana ngeendongo wanu kabila ndi kutu kabila saki sidi Mobutu kabila o kabiloli e, eh, umkulu mm, lulent kabila e, mm. ndi asikira Mobutu mbutu sasetako kukungwendo wa zabanga mm. powerful leaders are never succeeded by equally eh, powerful leaders mm. gundi kubera mwotunulia ni gwanga katingira Liberia hey. Eh. okufa kwa sajia mwona hey. Eh. wana wa Charles Taylor yes. no jangu hey. itambuza ba sergeant hey. do hey. yeah. kwa sergeant, sergeant do yes hatipa mm. amandis mm. meeting mm. ya baga ama ntinse ngeenda kufuga emiaka bini nje mu barracks nateka waka chikuka constitution commission nebakolaconstruction nga pulezidenti ayina kubawa myaka agasatu mm. ayina abiri munaana nabaga nti abagala obwa pulezidenti nokwesimbawo mubifo mufulume yaga nti abo babadde batawanya gavumenti natandika obubasalanga embuzi mm. constitution najimiriza emyaka emirala egi mm. namala okuweza ameka asatu ekirala fitina tekola what helps a country as strong institutions get a strong party nga chama cha mapinduzi mm. chama cha mapinduzi mwalimu balabye konga baduka mm. tibaduka hmm. angako because chama cha mapinduzi yoka ye reforminga ni chini cha mwe jamuji ugaba antu Happy New Year to you and to Mkukunav, my brother. who are the mafias behind Bobby so that I withdrew from his inner circle? Yesterday was T. Augustine Mujiri and the bullets a whole day. I withdrew greetings to you. Uh, Honorable Basadi, I'm going to be on the bullet. Basadi, which is so so called a side of the is over sent is up Baba were dissenting a political parties on the eve of elections. On the eve of elections? Baba were dissent. Zinezebi, you know? Zijakati. nasubraibale naye baziwadde kati nga baziwadde anti ah, kakati ye vision yakubye nti babawadde eh. kati ekyokubiri kyendabye hmm. wano nti mukinaana 1817 dcs who were supposed to be returning officers were sacked the other dcs have been shuffled kati ebintu ebisimilarities ebyo mpozizikakati oyabulamu nti bano sibakubebugobe batiaa naye kibola ajja kusanyuka anti anti oyo oyo naye nga bituufu byo anti oyo bamwine yempisi ya nanyini buyinza kibola yajjanga wanangobewo byo bituufu bamwine kwanja kawo tamale bamwine yempisi ya nanyini kinana musatu kompyuta kandi kiri kya yogedde kiri kya yogedde kiri kya yogedde kiri kya yogedde nti bwaganti amuwiziringa kakata sina kuganda kuwiziringa katabo ko hmm. I talk about people who are living let Bogwin see that mm. he hmm. didn't find me at Rubaga and what did we discuss let the eh, chairman Nyanzi mm. come to me nze kyenkuga nti Bobi Wine ne baba ali bamuleesa abasinziza amagezi hmm. we lacked the opposition in Uganda the opposition now we have is the foreigners hmm. hey, kati abazungu batutte opposition that's why the president must engage the bazungu another important factor we should look at what type of cabinet does Museveni make mm. bano banachi wala abali ya sente zaba vubuka bafulanga tumweba zira haba kumye umu government mm. bagundi bagidudu abali mwamasanya lazi mm. people want it is up to Museveni to heal this country what type of government does he make e yamba unya haba mm. biya sibo nabitekede nobakumyawo mu gavumenti this will be gundi bijja okuleetera abantu hmm. abantu beetaaga gavumenti eh, nebahiringa hmm. etegeera eh, nti yes museveni ategedde ebizibu byaffe tulabayo abagenda obitereeza hmm. wetulaba mafuguli mafuguli akalukezanzibaba akabala mukisanje kino ekyakesanzika bakabala nayenaye teyafunyeyo wa kyama kya mpinduzi nawangula mm, mm, zanzibayakolaki mm, yakolayo olutindo olw'amaanyi immidiatele after election mafuguli yakwata ebyobaopositioni byonna nabiimplimentinga abantu abali babuzabuziddwa ne bakomawo hmm. naye wetulaba bannakiwala bwetulaba bafuna nka tumwebaze bwetulaba babahati bwetulaba hmm. bakasaija abazanyidde mu ssente wano oyo bahati yali akomawo bwakomawo ngaanonya tuliyoni musanvu hmm. abantu eh, covid tuliyoni musanvu bazimuwadduke badduke basiteeke mu kalulu bwe bajja palamenti egire okuba bakagundi we need a parliament of senior people bakadaga mm. naye mumulowooza nti eh, tujja mukuba ah, gunde eh, eh, noyo omulenzi akakkaneko ne banne omulenzi ne banne bakkakkaneko mukkakkaneko bannaffe muleke kujooga nsi eno hmm. abantu babamanyi hmm. donti kontrtnemanekasankiraba nensanga hmm. if i find the postdated checks on my account i'm going to expose you amanazi efuulu you think sebawulya bye mwogera i watch you mbutukwata posited cheque mm. za bilioni bbiri mm. tuzimutere ku akaunti muziteekeko mm. alikole press conference I, no sitaga press conferenceasumanibasalitamuddamu kumanyira mu bulenzi mutumutereko sente tumukole tutya you are stupid your idiot sente zamu obubbi bwe mubbiwerikaliiga nizo kyogamba mbuusa amairani amaivuwa mani asumani basalirwaga nti the man was released long time ago hey. the new vision story hey. is very stellar anto kiraba anange kyekuga nti hey. nga baziyisa ine yatirimu mukera ku machana mu bakyogera kati anti kakati anti kutomanyi kati abena ali mu babasa besende bagala bena ali baziyisa anti bagala bena ali mu bagwe hmm. timuyina sente mwe baba yisiza twakisomyeko hmm. kakati nebo nebo kigamba new vision to clarify ye mm. asola nendaga nti abamanisani bali babadde tebava kubano bafa bafiira hmm. mu lyofi hmm. wy bwebajjukira memorizi bakuwa kalu ah, nekyokweri bayinza okugaa nti mujjukire hmm. bannamwe bano nammwe muyiike mu luguudo museveni media yina ogisalira amagezi a media needs a highly respected person abo banaba ko babuno bwala wa UCC ero yo muvuka yabadde abutekawo to close my point to jisho baka bali baka so, so, president inoku on yes you must identify mm. obanga pita mwesi mwe yobali na ngundi mm. na sanga mm. ba lugalambi kubanga ira people eh, wana pita mwe pita bamuleta ku investigating ngundi oyo kaferu nga jibia dusa bone baka hirwa ta, kwatibwe Tanzania eh, oyo magufuli oh, performance magufuli we tuduke performance ya magufuli eri ku media yes. kuba media ji ya jinga tolita ko bya busiru eh but you don't imagine mm. baka kati bo no you don't imagine bokanti uganda igade mm. we internet yabakolya ku business na chi nti kubanga gundi ono full figure ne baje baba tibo bogeraji tuku abaga tukuita ku joboja bade baje baje watu baje baje baje baje watu kabwa moyo abo the president nagama naba fe baba ganye kwa those people real campaigners baba abo mm nti gwemba yifa mu evaluate nti fulufiga bajo n'oyo muvubuka nti balina olulu lwe bamunoonyeza museveni's problem is inside his palace tekiri wala wonna okay atuuliza alikyo lyonna katuve ku mpewo ntekeragonnaku olwaleero nze gyagenda semakola zikusooka webalekuba nti okyatuuliriza era webalekuba nti badde naffe